यो तो गाइस के साथ सब लोग welcome back to another game की वीडियो तो गाइस सर आज हम खेलने जा रहे हैं एक नई गेम जिसका नाम है गाइस रियल गैंगस्टर क्राइम तो गाइस सर बहुत अच्छी गेम है और फीजी और ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो जल्दी से लाइक को गाइस इसको प्ले करके देखते कैसी है बाकी गाइस अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं करो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना और जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज आई सब्सक्राइब क्योंकि सब्सक्राइबर हमारा ज्यादा बढ़ गया है वो इतने दिनों में और कमेंट भी करना कि आखिर आपको गेम कैसी पसंद आई बाकी मेरे भाई आज मैं ना कहीं आया हूँ मतलब मेरे नानी के घर मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाया था तो इसलिए तो कहीं सर चलो लेट्स वे को स्टार्ट करते हैं चलिए शुरू करते हैं एंड गाइज हमारी गेम शुरू हो गई एंड गाइज मैं बता दू टैबलेट में खेल रहा हूँ मैं और वैसे मैं टैबलेट <laughs> नहीं करता हूँ बट क्या करें और गाइज आर माइंड क्राफ्ट वो डिलीट हो गई सॉरी गाइज बट पता नहीं आई डोंट डो बाकी गाइज ठीक है ये देखो गाइज हमारा करेक्टर आ चुका है और यहाँ पे हमें बता रहे हैं सबसे पहले रूपीज डायमंड भाई मेरे पास तो रुपीज बहुत कम है डायमंड ज़्यादा है डायमंड नहीं कम कम है <laughs> और हमारे पास है कोई शॉप में एक शॉप है जहाँ पे बहुत सारे वेपन मिल रहे हैं एक्स मिल रही है एंड मेनी बोर्ड क्या अभी इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले से बता देते हैं तो लेट गो स्टार्ट करते हैं तो कहीं यहाँ पे हमें बता रखा है ग्रेवन मशीन ये कोई मशीन है ओके गाइस तो देखो मैं यहाँ आ चुका हूँ और साथ ही साथ मैंने भी अपना कर दिया है तो लेट्स गो गाइस अब तो ओके गाइस और कुछ करना था हाँ तो गाइस अभी हम प्ले करते हैं लेट्स गो तो यहाँ पे हमें बता रखा है कुछ चीज़ों के बारे में जैसे कि गाइस देख सकते हो आप तो यहाँ पे पता नहीं होगी मेरा ओके तो गाइस लेट्स गो अभी चलते हैं और वेट यार